Don kuka Zina ta sha kuka har ya kasance tana jin zafi idan hawayen za su fito dan saman sallayar ta kwanta tana kuka addu'o'i kuwa babu irin wacce bata yi ba ta san dare yayi sosai dan tana jin irin sanyin da garin yake kadawa amma haka ta kasa tashi a kan sallayar nan karshe ma alwala ta sake ta ci gaba da sallah har sai da liman ya kira a salatu a bangaren Yarima Bilal kuwa tunda ya fita daga ɗakin Darit da sarauta ya fita baki ɗaya gidan su Ismail ya nufa kuma ko da yaje bai tsaya ko ina ba sai a ɗakin Ismail ya kwanta tare gingine yanayin yanda hankali ya gushe a jikinta da kuma yanda take kuka kamar ranta zai fita kuma yake dawo mishi cikin kai kwata-kwata bata bashi tausayi ba bai san yadda tata mahaifiyar bai san yadda tasa mahaifiyar ta rasu ba amma yana da tabbacin duk zafin da za ta ji sa kuka bakin ciki bai kai wanda ya ji ba lokacin da yana shekara takwas kaɗai a duniya bayan mahaifiyar shi babu mai kara jin tausayin wata ƴa mace ba bayan mahaifiyar shi bai kara jin tausayin wata ƴa mace ba a wajen shi mata mugaye ne azzalumai ne kuma munafukai ne gimbiya abin da ya furta kenan sai ji kamar zai yi kuka don dole ya maida dukkanin wani memory na mahaifiyar shi don bai yadda ya kara yin kuka ba saboda rashin ta gimbiya yake ce mata Tan gaba ɗaya masarautar sai dai a ce mata maman Yarima Bilal Fulani ita ta kawo wannan doka a cewarta baiwa ko da sarki ta haifa sunanta bai taɓa zama gimbiya abin nan har kuka yake saka shi idan ya ji ana kiran sauran matar sarki gimbiya wacce gimbiya wacce amma shi tashi sai dai a ce mata maman Yarima Bilal hakan ya sa ya fara ce mata gimbiya tun tana faɗan ya daina kar fulani ta haukata shi har ta hakura Bacci ne ya fara ɗibar shi, sallamar Ismail ya ji a saman ganshi yana salati. Amma wallahi rima ka iya rainin wayo. Ina can cikin masarauta ina neman ka, sama ko ƙasa, shi kana nan bacci ma kake da bacci niyyar yi. Daka mishi duka yi a cinya, hakan ya sa Bilal ya miƙe zaune yana jin tsaki. Ismail menene haka? Ai duk lokacin da ya yi magana ya kasance maganar shi ba ta cika yawa ba. Yanda ka san duk kalma ɗaya da zai furta sai ya biya kuɗinta. kamar ya menene haka tashi za ka yi na raka ka mana dama sauran friend mu sun san halinka ba su tsaya wani rakiyar ango ba faɗan Ismail kenan a lokacin da yake zama saman ɗaya daga cikin kujerun da ke cikin ɗakin ina kenan ya tambaya yana gyara kwanciyar shi shi bacci ma yake je dama yau mai martaba ya aiko a kata da shi da wuri wai saboda ɗaurin aure Bilal ban san iskanci ba. wajen amaryar kamar kunya ko yana faɗar haka ya fashe da dariya tsaki bilal ya ja ya juya mishi baya ka kashe mu mutar ɗakin duk ya juyin duniyar da ismail ya mishi akan ya tashi su tafi ko kallon shi bai yi ba balle ya saka ran zai mishi magana a haka ya hakura ya kyale shi kamar wasa kullun sai Ismail ya roki Bilal akan ya tashi su je gida amma fir yake har sati ɗaya yayi yau bayan sun dawo daga masallacin Juma'a suna cin abincin rana sai ga kiran waziri wayar Ismail kai Ismail ya rima yana gidan nan na sani ku tashi yanzu ba sai an jima ba ku wuce fada wani irin tashin hankali ne haka wani irin tashin hankali ne haka ashe sati ɗaya kenan tun ranar ɗaurin aure rima bai je gida ba fada ya fara yi da kyar Ismail ya lallaɓa shi ya ba shi hakuri kafin ya fatattaki Bilal suka tashi suka nufi kofar Soro inda nan masarautar take suna shiga Daret falon sarki suka nufa inda yake ganawa da 'yan gida. Fulani suka gani zaune sai ga Zina a raɓe daga can gefe. Duk ta bi ta rame idanunta sun faɗa sun yi jajir. Zama suka yi suka gaida su kafin mai martaba ya fara magana. Yanzu ya rima abin da kai daidai kenan. Masarautar mu ka tozarta. Sati ɗaya da aurenka amma baka kwana a gida. Baka kwana a gida ko sau ɗaya ba. To daga yau ban yarda ka kara kwana ko ina ba bayan cikin gidan nan a ɓangaren ka kuma. Fulani ce ta fara magana. Allah ya baka yawan rai. Allah ya so na je dubo yarinyar nan dan naga har sati bata zo ta gaishe ni ba yasa na ce ko dai lafiya ashe ko gashi nan a sai ko ganin shi bata yi ba balle ya koya mata yanda zaman masarautar yake shi dai Bilal yana jin su bai ce komai ba tunda ya duka kan shi kasa yau ko hakuran ma bai bada ba dan gani yake ai bai yi laifi ba Ismail ne ya saki baki sai bawa mai martaba hakuri yake daga haka aka sallame su ko kallon inda yake Zina bata yi ba ta wuce ta koma bangaren su tana cikin ɗaki, tana kuka daga ido ta yi ta ga agogo na nuna mata karfe goma da minti talatin na dare iskar da ke kadawa cikin daki ta yi mata kadan ci take kamar za ta siɗe tun tana saka ran za a aiko wani a ce mata mama na da rai har ta fidda tunanin da rai ma ta yi tunanin Zainab za ta zo amma har yau ta san baba ya hana ta zuwa a hankali ta taka ta fita bakin haraba kujerar shakatawar da ke wajen ta samu ɗaya ta zauna ta rungume gwiwowinta kuka take kamar ranta zai fita mama yanzu haka muka yi da ke bakin ce zaki jira na yi kuɗi na kai ki asibiti ba haba mama yanzu kin san irin rayuwar da nake ciki bacin kin san kai haramun ne da wallahi sai na kashe kaina mama na tsani kowa da komai na duniyar nan mama dama ashe dukkanin mutane a zalimai ne ashe mama babu wanda ya damu da damuwarka har na rasa ki amma ba amma bayan mai martaba da waziri babu wanda ya mun gaisuwa a gidan nan ko su ce Allah ya miki rahama na ji daɗi ba zan kare yi wa kowa mutunci ba mama rashin mutunci kuwa yau na fara yin shi tanar dukkanin mutanen da take tare da su ta ji tana shigarta a hankali tunda har babu wanda ya damu da damuwarta ita ma daga yau ba za ta kara bari damuwarta ta nuna shi ga kowa ba tana cikin kuka tana faɗa wa mama maganganun da ke cin zuciyarta wanda hakan ya kasance mata al'ada tun daga lokacin da aka kawo ta gidan sarki a matsayin matar Yarima Bilal takun tafiyar mutum ta ji daidai gefenta tana ɗagowa ta ganshi tsaye a kanta fuskar nan tamke kamar ta kashe mishi wani mafi soyuwa a rayuwar shi ki tashi ki koma ciki ban damu ba idan zaki kashe kanki da hawaye amma babu yadda za a yi ki je ki kai karata wajen mai martaba na dawo kuma ki fito waje kina kuka duk neman neman ki na gaji da shi Mekewa zina ta yi a tsaye dama marin da ya mata ranar da aka ɗaura auren su yana nan cikin ranta ta dade da jiran ranar haduwar su tun bayan bikin sai yau yanda take jin zuciyarta ta kekeshe bata damu da duk wani abu da zai faru ba marin ta sauke mishi a saman kunci idan kai ka manta ni ban manta ba tsabar baka da imani baka da tausayi ina kuka ina faɗa maka mahaifiyata ta rasu ko gawarta ba a bari na taɓa ba kamare ni a gaban bainar nasi ko to bari ka ji daga yau muka kulla zanin azabar da juna azalimi kawai har ta gaba za ta wuce fusgo ta dawo baya maraka ya rinka sauke mata sai da ya jiran shi ya mishi sanyi da karsashi ya furta badaru ba a yi minti biyu ba sai ga wani bafade rike da doguwar bulala kallon zina ya cikin ido ki nutsu ki san gidan da kika shigo da kuma wanda kike zama da shi ranar kin ci sa'a an shigar da mu fada yau ba za ki ci ba badaru ka tabbatar ka yi mata bulala hamsin yana faɗar haka ya juya ya koma ciki zinaba ta yi aune ba ta ji saukar bulalar badaru a saman bayanta daga ɗaya har hamsin haka yi mata su babu ko kakkautawa da ƙyar zina ta samu ta lallaɓa ta koma cikin ɗaki kukan ma kin zuwa yayi tsabar yadda zuciyar take mata ciwo kamar ranta zai fita bakin ciki ne tarin takaici ji take ina ma ta je ta samu Bilal ta zage shi tas ko za ta rage radadin abin da ke damunta amma kuma ba bata shirya shanye wata bulala hamsin din ba dan badaran can ko digon imani babu a tattare da shi gara baba duk bala'i idan ya mata sha wani abu yake kyale ta dole ta je ta yi wanka tana fitowa ta dauro ta dauko alkur'anin ta fara karatu don ta yarda cewar babu babbar asara a duniya da ya wuce mutum ya yi hadda amma ya neme ta ya rasa duk rantsi duk wuya za ka samu zina na maraja'a ko aya biyar lafiyayye ba ta yi ba bacci ya ɗauke ta a nan yadda take zaune sai can cikin dare ta farka ta gyara kwanciyarta haka rayuwa ta ci gaba da zuwar musu sai ta yi sati biyu ba ta ganshi ba kawai kuma dan baya cikin gidan ba wai kuma dan baya cikin gidan ba a'a fitowa ce kawai ma bai cika yi ba wani lokacin idan ta gaice ya ishe ta sai dai ta yi tsaki ta ce Allah ya wadaran naka ya lalace wai a ce an yi namiji amma kamar mace ta san yana jinta duk yanda za ta yi ta janyo shi ya zo su yi rigima ta sani amma ko da a gaban shi za ta furta wata maganar kallon banza ta ishe shi ba balle na arziki ita duk wannan al'adar ta zuwa gaida wata fulani ba ta yin ta saboda har yanzu tana nan rike da abin da ta mata duk ita ta ja aka ɗaura mata aure da wannan mugun mutumin ai da yanzu tana gidansu kuma ta san kila da yanzu mama bata mutu ba tunda bakin cikin abin ne ya ja har zuciyar mama ta buga ta rasu kuma dadin dadawa ko Allah ya gafar ko Allah ya gafarta bata ce mata ba duk kallon su take ɗaya bayan ɗaya wata biyu kenan da zuwan ta gidan har an shiga cikin sati biyu wata biyu kenan da sati biyu za ta iya kirga zuwan da ta yi bangaren fulani bai fi uku ba shi ma kuma duka sawa take ana kiranta in ta je babu in um, babu in um um. in dai ta gaida ta sai dai su gaji da zaman haka zina ta taso ta taho bangaren ta yamma na yi ta shirya ta nufi bangaren fulani zuciyar ta fes amma kuma kiris take jira a yi mata ta zazzage mutum da masifa kamar kullum ta taka ta iski fulani zaune a haraba tana shan iska zama ta yi saman faffaɗan kafet ɗin ta gaida ta Yau daga gani Fulani 'yan wulakanci take ji, dan sai da ta ɗauki mintuna kafin ta amsa ta. Daga haka kuwa kowa ya shiru sai can Fulani ta gyara zamanta. Malama Zina, rashin yawar rashin yawan shigowar da ba ya sa baki san duk wasu dokoki na na masarautar dokoki na masarautar garin nan ba. Yau wata biyu da sati biyu da auren ku ke da Yarima Bilal. Ban ji labarin an ce kina da juna biyu ba. Kuma mu a ka'idar gidan nan idan so samu ne to washegarin ranar muke so ki nuna mana cewar kefa ba juya ba ce da isa da takama da kuma isgilanci fulani take magana shekeke zina take kallanta har ta dasa aya to sanna fulani ina ce dai kin gama ko to bari ki ji ai dai sai ka kwanta da miji zai iya maka cikin ko to ba mu kwanta ba balle na ga ko zan iya daukan cikin wancan murmudaddan mutumin idan maganar kenan ni zan wuce don wannan maganar ba ta da amfani a wajena idan haifuwa kuke so ga mata nan da yawa a auro mishi wani murmushin mugunta fulani ta yi ke zina ni kike faɗa wannan maganar tsaki ta yi ta mike tsaye to ba zan faɗa miki ba fulani fulani kina magana kamar wacce take cikin duhun jahilci idan ma a ce Allah ne bai kawo haifuwar ba fa sai ku ɗora karantsana a kaina ko ni ba yarda zan ba Na ce miki ku aura mishi wata in dai a matsa kuke da haifuwar tana faɗar haka ta saka takalmi ta juya ta bar bangaren baki daya salar magaraba ta yi tana zaune tana jiran tana jin haushin kanta me yasa ma bata ga yawo fulani maganganun da suka fi wannan zafi ba wannan abin ma ai iskanci ne ta ya za a ce wai wata biyu aka baka kai ciki ashe ma a ruwa ake sha sallama ta ji da kamar ba za ta amsa ba sai kuma ta miƙe ta nufi bakin kofar dogarawa ta gani so biyar so biyu fuskar nan babu imani ranke dade umarnin fulani zamu bi ta ce a tafi da ke gidan yari tsawon kwana biyu sannan a miki horo mai tsanani wata shewa zina ta sake tana kallon su wa za ku wa za ku tafi da shi gidan yarin? uban wani na kashe ko dan wani kai da Allah ku fita ku bani waje har ta juya za ta koma ciki ta ji an riko ashe tare suke da mace dan dama sun san tabbas Zina sai ta ba su matsala. Ki hakuri ranke dade, amma babu wanda ya isa ya tsallake umarnin Fulani a masarautar nan. Daga haka Zina tana ji tana gani suka fara janye ta waje. Ko kafin su karasa bakin kofa sai ga Bilal ya shiga, kanshi a kasa ko kallon inda take bai ba. Barka da shigowa Yarima. Umarnin Fulani ne akan mu tafi da ita gidan yari har tsawon kwana biyu tare da horo mai tsanani. Ai mana aikin gafara. Ya tsaya ya ji abin da suka furta amma kuma daga nan tafiya ya ci gaba da yi ko kallo ɗaya bai mazina ba tunda ta ga haka ta daskare dama tana saka ran ko dan darajar auren da ke tsakaninsu ya sa a sake ta amma ta ga ko kallo bata ishe shi ba dan azaba kuwa ta shata har illa ma sha Allahu duka babu irin wanda ba a yi mata ba da ruwan zafi ake tara ta da safe aiki ta ci aiki kamar jakar Kano cikin kwana biyun nan sai da Zina ta rame ta yi baki kirin kamar ba ita ba gashi fulani ta hana a bata koda ƙwayar shinkafa sai dai ruwa duk burinta bai wuce kwana biyun nan su kare ba dan ta san hukuncin da za ta dauka akan fulani don wallahi ba za ta kyale ta haka ba Bilal ne da Ismail zaune cikin wajen shakatawar da ke ɓangaren Bilal Ismail ne yake masifa kamar bakin shi ya faɗi kasa abinda nake so ka gane Bilal ba fa wai don wancan yar iskar yarinyar zaka je ba a'a saboda matsayinta na matarka fulani ne ma take ta tozarta ka a gidan ubanwa aka taba kai matar yarima gidan yari tare da horo mai tsanani kashe rai ta yi kome dala malam in zaka tashi ka je ka nuna ka isa da masarautar nan ka tashi ran Ismail ya kai kololuwa wajen tashi shi in dai ta wancan yarinyar ne a ajiye ta sai shekara ta zagayo amma lura da da yarima ake so a tozarta laifi ta mata kafi kowa sanin rashin kunyarta abin da ya furta kenan ya kan kanshi ya mayar kan waya da tai mata laifi sai aka ce ta kai ta gidan yari kai ni fa damuwa ta ba wancan yarinyar ba bace mutuncinka da aka zubda cikin masarautar nan kai ka sani wallahi ka bar ta ma ta yi sati in dai an tashi ba zina za a ce ba sai dai a ce matar Yarima Bilal Ismail yana faɗin haka ya tashi ya fita daga bangaren gabaki daya shi har ya hango Fulani shi ta ma wannan iskancin wallahi ko da bai san matar ba sai an yi bala'i yarima yana zaune a wajen ya ga shigowar zina har wani tangadi take kamar za ta fadi sai da ta kawo karshen inda bango yake ya zama dole ta yi tafiya ita kadai ta fara wani luyi ta yi can ta yi nan yana kallon ta har ta zo za ta fadi kamar wanda aka tsikara haka ya miƙe cikin hanzari ya karasa inda take rigib kuwa ta fada a jikin shi duk da zai iya kirga kallon da ya mata a rayuwar shi amma ya san ta canza har fatar jikinta ta yi duhu sosai ta rame kuma daga gani horo mai tsanani da aka mata har da mugunta ciki daukar ta yayi nufi ɗakinta da ita da kyar take numfashi karga labaita ta galabaita doktor din da yake duba gidan sarki ya kira ba a fi minti talatin ba ya shigo gidan duba zina yayi sannan ya saka mata drip magunguna ya ba wa bilal akan ya tabbatar ta sha sannan kuma a bata abinci mai gina jiki tunda ya fita bilal yake tunanin yake tunanin ina zai samu wani abinci shi kan shi bai iya girki ba kuma duk kuyangin da ke masarautar nan bai yarda da su ba karshe dai Ismail ya kira ya saka aka yi girkin mara lafiya aka ba wa direba ya kawo sai can wajen goma na dare ta tashi a hankali take bude ido tsabar azaba drip din dama guda ɗaya ne har ya kare dagowa tai tana kallon Bilal sun shiga toilet ta furta a hankali da muryar marasa lafiya tunda yake bai taba jin muryar ta can kasa ba idan ba yau ba drip din ya cire mata kafin ya tada ta ta miƙe shi bai sanya akai ba kawai da ya tausayi ta bashi zuwa ya miƙar da ita tsaye har sai da ya kai ta bakin toilet din kiwonka doctor ya bada maganin da za a shafa miki a jiki daga kai kawai tai ta shiga toilet din ya san yadda ake wamin abinci don haka kitchen ya nufa yayi wamin din abincin shi tunani yake yadda za a za a yi da shafa magungunan nan don ko jikinta duk yayi rodi rodi kamar duka idan ba shafa abin idan ba shafa maganin aka yi ba zai zama tabo shi dai a yanda ya ga yanayinta ba za ta iya yin komai ba to ya za a yi ko da ya gama dumama abincin tsayawa ya cikin kicin din dan ya bata dan ya dan ya bata dan lokaci a tire ya zuba abincin ya nufo ɗakin ta shi tsoro ma yake kar ta kara suma dan yadda ya ga yanayinta ta galabaita yana shiga Zina ta fito daga wanka daure da tawul bata lura da shi ba a hankali take tako ɗai da kyar ɗauke idanuwan shi daga kanta Yaje ya ajiye tray din saman bed sit drawer direct wajen drawer din kayanta ta nufa da kyar take taka kafarta tsabar jiri jirin da take gani daman drip din da aka saka mata ba karamin taimaka mata yayi ba kamar baya so haka ya kalle ta ki saka kayan sai ki ci abinci ki yi sallah kin yi sallah ko fuskar shi inda take fuskar shi inda take yake fuskanta amma idanuwan shi ba ita suke kallo ba juyawa ta yi ta kalle shi da kyar ta yi nodin kanta zan yi maka raba da isha'i yanzu abincin kuma na koshi ta furta a hankali lokacin da take saka doguwar rigar baccin da ta fiddo ita ma ta manta wai yanayin jikinta ko kuma waye a gabanta burinta bai wuce ta sauke sallolin da ke kanta ba ta koma bacci ji take za ta iya kwana biyu a tsaye tana bacci tsabar azabar da ta sha fitayi yi daga ɗakin bai ce komai ba baya jin daɗin yanayin da yake ganinta sannan kuma wannan sanyin jikin nata bai saba da shi ba sai da ya bata kusan minti talatin kafin Bilal ya dawo cikin ɗakin inda ya iske ta kwance a kwance a inda ta yi sallah gaban shi sai da ya ɗan faɗi kafin ya karasa inda take ki tashi ki ci abinci ki sha magungunwa insha Allah gobe da kin farka ki ji karfin jikinki cikin bacci Zina ta ji yana tada ta duk da haushin shi da kuma jirin da kuma jiran warkewarta da take don ta ci don ta ci mishi mutunci sai ta ji daɗin nuna damuwar shi da yayi don ita tunda yake bata saba wai dan ta da lafiya a duba ta ba ita take kidanta tana rawarta iyakarta da mama ido a hankali ta miƙe tana murza idanu hannu ya mika mata alamar zai taimaka mata ta miƙe babu musu ta mika ta miƙa mishi nata don kuwa jikinta ko ina ya mutu kan gadon ya maida ta ta zauna kafin ta jingina abinci ya fara abincin ya fara sanyi ko ne miki wame din shi ya tambaya girgiza kai kawai tai tana lumshe ido ita da ya san irin baccin da take ji wallahi da ya fita ya bata waje ganin yanayinta ya san ganin yanayinta yasa Bilal ya san ko da ya ajiye mata plate din a gabanta ba ci za ta yi ba ɗebo abincin yayi da spoon kafin ya kai bakinta eh eh eh Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba don jinyar da za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin a jini na take kashi na hudu kaya ta gani ciki har da hijabai da duk wani abun bukatar mace bata tsaya zabe ba ta janyo kawai ta saka ta tada sallah Allah sarki sai kuma daura dan kuka zina ta sha kuka har ya kasance tana jin zafi idan hawayen za su fito nan saman sallayar ta kwanta tana kuka addu'o'i kuwa babu irin wacce